あなたがこの手紙を読んでいるということは、きっとすべて片付いた頃ね。私に解いてくれたたくさんの学説を覚えているかしら。私はずっと覚えているわ。この大地には限りがあって、それは一つの球体の表面をわずかに覆う土でしかないと。 私たちの体は最初からこうだったわけではなくて、歩けるようになるまでは地を這っていたこともあると。あの星々は私たちの足元に広がる大地と同じように、空の軌道を進むダであると。ケルシーそんなあなたの言葉を私はどれも覚えている。 あなたは私たちの行いに意味を見出すよりも自身に関する答えが知りたいと言っていたわね私がこの船にどんな思いを込めているのかどうしてこの船をそんなに大切にしているのかそんなことを何度も聞いてきたでしょとても幼稚な答えだったから結局 最後まではっきりと伝えられなかったわ。ケルシー、あなたの孤独は私も感じていたわ。自分には同類がいないと考えていたからでしょ。ケルシー、私の答えはね、このロドスアイランドという船があなたの家になってほしいと願っていたからなの。 あなたと一緒にそんな未来をこの目で見届けたいなんて考えたことだってあるわただ孤独に効く薬はないし流浪の旅に終わりもないそして死の病は治せない私は自分の精一杯をやったつもりよこの結末に不満なんてないわ バベルの使命はここまでだけど、あなたたちとこの船の旅はまだ始まったばかりよ。今、あなたが初めに抱いた疑問を解き明かす時なんじゃないかしら。長い長い夜の後には、ロドスアイランドにもきっと夜明けが訪れるわ。暖かな大地を航行する未来は、 あなたたちみんなのものなんだから。ケルシー、私はあなたの同類じゃないわ。あなたの疑問を解いてあげることもできない。だけど私はあなたの味方よ、ケルシー。これまでも、これからも。 ドクターは、ずっと私のそばにいてくれますよね。